አንቶን ሳንዛዶር ላቬ በብዙ ተከታዮቹ ዘንድ የጥቁር አቡን የተባለው አንቶን ላቬ ወደ ሰይጣን ቤተ አስማት የከፍተኛ የቄስነት መሪ ጉዞውን የጀመረው ገና በ16 ዓመቱ የኦርጋን ተጫዋች ሆኖ ለሕዝብ በሚታይ በዓል ላይ በማገልገል ሳለ ነው። በቅዳሜ ማታ ግማሽ እርቃን ከሆኑ ሴቶች ጋር ወንዶች በከፍተኛ የግብረ ሥጋ ምኞት ሲዳሩ እኔ ያለሁ እናም በማግስቱ እሁድ ጠዋት ከሕዝብ በዓል ቦታው በሌላ ጥግ ለድንኳን የ evangelist ትዕይንት እኔ ኦርጋን ስጫወት እነዚሁ ማታ ሲዳሩ የነበሩ ወንዶች ከሚስትና ከልጆቻቸው ጋር ከባለ መደገፊያው አግዳሚ ወንበር ላይ ተደርድረው እግዚአብሔርን ይቅርታ ሲጠይቁ እንዲሁም ከዚሁ ተፈጥሯዊ ከሆነ አስፈላጊ ስሜታቸው ነፃ እንዲያደርጋቸው ሲለምኑ እኔ አያለሁ። እናም በሚቀጥለው ቅዳሜ ማታ እዛው የሕዝብ በዓል ላይ ወደ በሌላ የራሳቸውን በሚያረኩበት ቦታ በመገኘት ያንኑ ጥፋታቸውን ሲደግሙ በድጋሚ አያቸዋለሁ። እኔ በዚህ ጊዜ ነበር የእግዚአብሔር ሃይማኖት የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪ ላይ ተጻራሪ በመሆን በጥንካሬ እንዳደገ የተረዳሁት። እናም የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ ባህሪው አሸንፎ እንደሚወጣ ይገባኝ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ገና በማለዳው የሕይወት ጎዳናው ግልጽ ነበር። በመጨረሻም በአስማት ልምምድ አማኞች ዘንድ በጣም አስፈላጊ ነው ተብሎ በሚታወቀው ምሽት Walpurgisnacht በአፕሪል ወር መጨረሻ በ1966 ላቬ የአናቱን ጸጉር በጥንታዊ ባህል መሠረት ተላጭቶ የሰይጣን ቤተ አስማት መሠረት መያዙን በግልጽ በማሳወቅ አበሰረ። የሰውን ሰውነት የሚያድስና የእሱም ምድራዊ ፍላጎት እንደ ዋና ዓላማ የሚያከብር ቤተ አስማት አስፈላጊነት አስቀድሞ ታይቶታል። በሕይወት ያለን ነገር ማምለክ የሚፈጥረው ወደር የሌለ ደስታን እንደ መሆኑ መጠን እንዲህ አለ። ከእንግዲህ በኋላ የፍላጎትን ማርኪያ ማወደሻ ቤት ይኖራል።